try try امتحان کردن سعی کردن try try to study harder try to study harder try یعنی سعی کردن یا امتحان کردن و در ابتدای جمله فعل اومده ساختار امری try یعنی سعی کن to study که مطالعه کنی harder سختتر hard یعنی سخت harder یعنی سختتر try to study harder سعی کن سختتر یا بیشتر مطالعه کنی try to study harder try to study harder we will try it once more We will try it once more. We will try یعنی ما سعی خواهیم کرد ساختار آینده ساده it اون چیزه رو در مورد چیزی که داره صحبت میکنه once یک بار دیگه more بیشتر once more یعنی یک بار دیگه بیش از اون چیزی که تا الان انجام شده we will try it ما سعی خواهیم کرد ما تلاش خواهیم کرد اون رو once more یک بار دیگر we will try it once more ما یک بار دیگر آن را امتحان خواهیم کرد we will try it once more we will try it once more